não vai cantar mais uma para nós e levar-nos para mais um curto intervalo. Até já. Até já. prioriza És a minha bebê E o mano aqui é, Vai lutar pra vocês Família Também tô a sofrer Peço para ter fé Tudo vai melhorar Não queria vos deixar Só vim para o norte trabalhar Peço a Deus abençoar o meu trabalho pra voltar. Ame vondi kwechongeba, ame vondi evite. Ndawandi sacala si, ame ndilila voyoe. a vondi kwechongeba, ame vondi evite. Ndawandi sacala si, ame vou voyo. Tudo vai melhorar. Volta vocês, Deus vai abençoar. Yeah, yeah. E quando eu voltar, se me ver a chorar, será de emoção de estar com vocês. Ai, ai, yeah. queria vos deixar subir para o norte e trabalhar. Peço a Deus abençoar o meu trabalho para voltar. Ame vondi kwechongeva, ame de evite. a sakala si, ame dinila voyoe. Eu também sinto saudade. you point. Continuas? Bora? Continua. Let's go. You are the best. Tu és forte, tu és forte. Vá lá, tu és forte. Não vos deixar só Soube para o norte trabalhar Peço a Deus abençoar O meu trabalho para voltar Ame bondi kwechongeva Ame bondi evite Ndawandi sakala sim Ame lindila boyoe Eu também sinto saudade Eu também vi sintoma Ndawandi sakala sim Ame lindila vocês, tudo vai melhorar. Voltarei para vocês, Deus vai abençoar. Yeah. Ah, yeah. E quando eu voltar, se me veres a chorar, será de emoção de estar com vocês. Ai, ai, yeah.